C'est jamais. Ah, vous êtes là Je sais pas si vous avez remarqué, mais la dernière fois, ma chemise a été mal repassée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un tuto sur le repassage. Attention, c'est très dangereux. Venez avec moi. Pour faire un repassage optimal, il vous faudra le matériel suivant. Il vous faudra la planche à repasser, le fer à repasser, un verre doseur et de l'eau. Premièrement, munissez-vous de votre planche à repasser. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, prenez votre fer à repasser et branchez-le. Comme vous pouvez voir, j'ai affaire au repasser Philips. Si vous avez un autre modèle, ne vous inquiétez pas. Ce que je vais vous dire s'appliquera pour vous aussi. Munissez-vous de votre verre doseur et remplissez-le d'eau. Ouvrez le petit réceptacle et remplissez avec le verre doseur. Maintenant, je vais pouvoir repasser la chemise. Maintenant, je peux repasser la chemise. Et voilà. Une chemise comme je les aime. Le tuto est terminé. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode des tutos de Jamel. Bisous.